えー、これを言うと、えー、高確率で嫌われます。はい、デビデよ。えー、今回ね、あの、ちょっとね、私の動画を見てくださってる方って結構な人たちに辛い過去、本当になんかこう、ここでは言いづらいような辛い過去とかね、 悲しい出来事を持ってる人たちが <clears throat> まあいるいたんですよで私が人間のふりをしてる時に生活してる時のあの人から私ってなんか結構ね相談を受けるんですよなぜかでまあいろんな人がね相談してくるんですよでまあまあねどうしようもないしょうもないそう 相談もあればね、まあ、それは聞いてあげないとなっていう思い相談もいっぱいあるんですよ。ただ、そういうね、私のその友達とかに、あの相談してもらうにあたってね、まず一つ言いたいことがあって、そういう方に。いや、お前、お前より俺の方がピンチなんだけど、みたいなね。めちゃくちゃ辛い過去持ってるんだけどとかね、うん、病気なんだけどとか、ね、 あの本当にあのそのレベルの質問するみたいなのも結構来るんですよでなんでその人たちに質問私に質問するんですかって聞いたところまあレビューはちょっとあの考え方が変だからとかねあの他の人に質問したことと違う答えが返ってくるとかね、えー、あなたはサイコパスだからとかね最後はねちょっと これは友達に言っていいことなのかなという <laughs> あのちょっと失礼なね発言だと僕は思うんですけどね皆さんはそういうふうに思わないでねで相談たくさん来るんですよもう全員が全員をねさすがに私前の動画にも言ったことあるんですけどさすがに救うことはできないんですよでも僕ができることはしたいと思ってるんですよ私自身のねあの過去の辛かったことを含めてねここでは 言えないような他の辛い経験とかひどいことされたことはあるんですよ気持ちわかるんですよそういう人たちのねでなぜかそういう人たちが集まっちゃってでそういう人たちに、まあ、向けた、まあ、言葉をね今回言いたいと思いますはい私はこうパーセントここのねシンボルにある通りパーセント思想っていうものを作ってでその思想はですねこれね大事なところよ このパーセント指導には、まあ、いろんなこう、まあ、ルールとか考え方みたいなのがあってでこの存在は自分よりも私よりもそれ以上の存在であるっていうことになってるんです。なので私ができないこともねここには書いてあるんですこの私の中のパーセントのルールブックには。えー、人にね何か教える時にね 自分ができないこともね自分がやりたいこと苦手なことも人に教えなきゃいけない時ってありますよね例えば学校の先生がいてで学校の先生その得意じゃない勉強の種類のことをね子供に教えなきゃいけないでも私はその勉強その科目そのジャンル苦手だから教えませんよなんてことはありえないじゃないですか 自分ができないことも相手にさせてあげるよっていうさせてあげるっていうこともしなきゃいけないんですよ教育っていうのは。 <laughs> なので私は自分以上の存在のパーセント思想っていうものを持ってその上でですねあの自分を救っていこうっていうふうに、えー、思って生きてきてるもう僕と同じように思った人何人かいるんじゃないかなって思うんですけどもう逃げる場所もなくて けてくれる人もいなくて家族も信じられなくて神様に裏切られた人たちそういった人たちの光に私はなりたいんですよ。ね。教えてくれる人がいない。ね。自分のね、心を和らげさせてくれるような言葉を言ってくれる人が世の中にいないっていう人は、ね、もし私が代わりになれるんだったら、 私がその人たちのある種父であり、ね、母であり教師であり、ね、自分を救ってくれる言葉が欲しいなでも誰もくれなかったっていうことがあったからなんですよなのでこの動画を見てる、ね、私のチャンネルを登録している1%の人でもいいからそういう人を救えたならですね私はそういう存在になりたいと思ってるんですこれ改めて言います で、今回そういう人たちに言いたいのはですね、ね、悩み事、ね、何でも、ジャンルいっぱいありますよね。悩むことって人はあるじゃないですか。その悩んでること、はい、悩み事が自分が持ってしまった時に、悩んで解決しますかしないです、基本的には。ね。それを悩むんじゃなくて、それについて考えた方がいいです。 これをね考えるっていうことと悩むっていうことをこう一緒にしちゃったり勘違いしてる人は結構いるんですはいこれはね皆さん何か辛いことがあった時思い返してくださいね悩むのを一旦やめましょう悩むっていうのはね目の前に例えば嫌いな人がいた時これ辛いですよね嫌ですよね でも目の前に嫌いな人がいない時にもその人のことを考え続けてしまうことありますよね。これ悩みですよね。もったいなくないですか目の前に嫌いな人がいる時しんどいのは分かりますよ。嫌いな人がいない時はね、そういうことを考えなくていいように明るくて楽しいことを考えればいいんですよ。自分の好きなことをすればいいんですよ。悩むっていうことは 大きくあなたのね人生に対してマイナスな時間とか負の感情がねストレスがかかったりするんですよ。ねまずいものを食べたらまずい当たり前じゃないですか。まずいものを食べてない時ずっとまずいもののことを考えちゃいます。考えないじゃないですか基本的には。でも人とかねねこういう物事悩み事っていうのはそういうことがあるんですよ。ねこれ食べ物として比較しますよ今回は。だから 今何かあなたたちがね、悩み事を持っている時に、それについてあなたは悩むんじゃなくて考えてるのかっていうことなんですよ。この考えてるっていうのはどういうことかというと、じゃあその問題は、まず時間で考えましょう。今持っている時間、短期的に、中期的に、長期的に、どのレベルで解決できることなのか。 じゃあ、時間では解決できないことなのか、自分一人の力で解決できることなのか、自分以外の力が必要なのか、自分の力が足りていないからなのか、こういうふうにですね、問題っていうものをより具体的に、そして分解することで、時間と自分っていう存在と問題っていう存在を ね、いろいろこう比較していくことで、ロジカルに考えることができます。じゃあ、こういう問題がありました。じゃあ、このいう時期までにこういうことを頑張ってこういうことをしましょうとかね自分だけの力じゃ足りないからこうしましょうとかねやり方を変えるとかこれが考えるなんですよ考えてる間って嫌なことはあんまりないんですよそれでも問題っていうのは人によって たくさんの種類があります一つの解決方法があったとしてもじゃあそれは今すぐすべきなのか少し時間が経った後にすべきなのか自分がある程度準備や成長した上ですべきなのかこれはですねこういったたくさんの問題を個々にねケースバイケースなんですから答えはなので あなた方全員の問題を一気にこうしたら解決できますよっていうのはないんです。もしそういうことは言う人いたとしたら、そいつは嘘つきです。まず一つ言えることは、悩むのではなく考えましょう。どうやってそれと向き合っていくか。向き合うことは大事ですよ。はい。で、無駄に悩む。だもう無駄に悩むんだったら、本当にね、 何もしない方がマシ。本当に。もう、あ、辛い。考えちゃう。じゃあ他のことやろう。ね。ゲームでもしてもいいし、散歩してもいいし、その方が全然いいから。ね。である程度リフレッシュしてから、ね。あの、問題について考えてみるとか、逆にね、諦めるっていうのもありなんですよ。私としては。ね。人によってはね、 こういうふうなことあります。でも勇気を出してやりたいんです。ね、ほとんどの人って結構やっぱドラマとかテレビとか映画とかね、で、借りた言葉を使うんですよ。ね、やらないよりかはやって後悔した方がいいよっていう人がいるんですよ。特に恋愛なんかね、付き合いたい、告白したいっていう人に。僕ほとんどの場合ですね、告白しない方がいいって言いますね。だってリスクが大きいから。ね、会社とかね、学校とかだったら。めんどくさいじゃん、その後、失敗した後。 成功した後のことばっかり考えてね、そんなことやるのね、大概失敗するんで。はい。ということでね、えー、ここの問題は、皆さん、一緒にね、考えていくっていうことが大事だと思います。VK とかね、せっかく私コミュニティ作ったので、ね。で、悩まずにね、考えていくことで、自分の人生豊かになるし、自分の考え方とかの成長になると思います。はい。ということで、デビーでした。 で、最後にもう一つ、ね、えー、あのー、アドバイスを、ね、悩み事のアドバイスを言います。えーとですね、私はこういう問題が起きました。ね、これロジカルに考えましょうよ。ね、悩まずに考えましょうよって言ってますけど、相談してくる女の子に、えー、これを言うと、えー、高確率で嫌われます。やめやめた方がやめた方がいいです。はい。そうなんだ、そうなんだって聞いて、うんうん、そうだね。あなたの言う通りだよ。 そうやった方がいいんじゃないって言った方が喜ばれます。はい。なので、えっ、ー、と、それまた別の話ですね。えー、自分が持ってるこのメリットとかアドバンテージを、えー、大きくしていくのか、人に好かれるのかは、これはね、ゴールがまた別なんで、これもね、相談された時のね、返し方まだ奥が深くて、めんどくさいですよ。ということで、皆さん、えー、 他にね、えー、悩み事とかね、なんかこうあったらね、ぜひコメント欄で。あとは、えー、自分の悩みの解決方法とかあったら、ぜひ、えー、教えてください。ということで、デビでした。あー、パカパカ。